T E M V T E D I was tempted. Jan, sem slišala, da si začel streljati. E, ja, smo imeli tim building eh, v službi, pa sem mal probo. In? Mislim, v bistvu nisem, nisem, bej sem bolj mirna oseba. No. Po moje ti gre ful dobro. Ne, neprijetno mi je, ko imam pištolo v roke, ker nisem nasilen tip. Špela, ti lahko pomagam. Aleks? Vem, da so se špelo ful blizu, sem... A te lahko kot frenda prosim, da tega ne delaš? Ja, šur. Kaj bi sem rad, da smo frendi? Frendi, ja, okej. Mislim, nočem biti direkten, sem... Ne bi rad, da karkoli ogrozi najino prijateljstvo. Sorry, no, če te prizadavim. Cool je, all good. Rad bi, da se špeli upravičaš. Hvala. Mm. Jan. Da, no. Vse je v redu. Mm. Ali še kaj drugega za jaz? Ja, in kaj če bi s tima jaz prostil? Rad bi, da so frenda. Se sva frenda. Upravice. Ja, upravice. Jan. Zdaj, jaz čisto razumem, ok? Lož pištolo, pa bo vse v redu. Zdaj smo vsi kolegi. To si imela. A! Moje telo, moja izbira. Po moje nisi čisto razumela tega pregovora, ne? Lej, Jan te ima rad, skrbi ga zate, sem dobro ti hoče, veš? Mm. Jan, pomir se, nič se ni zgodilo. Nič? A ja, ker pretvarjali se bomo, ali kaj nismo videli, da si ravno kar špeli pol roke, dobesedno po fafu. Hm? Pa tebe privedo do Amerike, fafu. Špela super fanta, imaš rad tema, skrbi ja, ga za... Jaz ga imam, ne ti. Super par sta. Ej, jaz imam pištolo, okej? Okay? Ne srče, zdaj se pa ti vse. Zdaj pa vse. Zaposlite. Špela, si v redu? Špela, a si dobro? A boš kaj spila? Res, zastrupila si mi boljšo kolegico. Kaj si naredila? Jan, to sem naredila samo zaradi naju. Zato bova lahko midva skupaj. Mislim... Lej, Špela bo razumela. Hotla si ubiti mojo punco. Jan. Ne, jaz sem pa razen šlok in jaz ne bi špeli nikoli tega naredil. Mm, mm, tako je. Ja. Še mačka niži. A ti paše? Mm, mm -hmm, točno tam. Hej! Ej, moja punca! Zdaj vam pa jaz pištolo. Ok, time out. Ne zdaj bo te poslušali. Samo hotla sem reč, da če me noben noče, bom pa zdaj kršla. Tanči. Tanči, prosim te, ne deli tega. Ne upaj si. that polarity Not giving no you're taking over nature Boy, I know you knew what a pair of hands and lips can do To my apple bottom grow on You could help me understand to strip myself But please don't go if you got nothing to do I sit like a 68 while I'm looking down at you But it could be therapeutic if I let a tape rewind You just ended up polluting pretty corners of my mind Though I do like dating green, babe, I ain't no bad back rider You don't like it? I don't either But then please leave my box intact As a matter of fact, I've heard you might expire But don't worry, pretty boy, I got to